Здравствуйте, друзья! С вами Чехол СПБ. Сегодня мы хотим поделиться своим опытом пошива чехла на стул. Мы будем шить чехол на сиденье стула самый простой. Для изготовления выкройки возьмем кусочек пленки. Чтобы она не скользила, используйте кусочки двухстороннего скотча. Также подойдет любой грузик. Если у вашего стула сиденье мягкое, то используйте булавки. При замере пленка должна лежать на стуле ровно, без складок и заломов. Обходим спинку, делая разрезы на пленке. Лишнюю пленку сразу отрезаем. Для обводки лучше использовать перманентный маркер, который не смывается. Проводим линию точно по контуру сиденья. Снимаем выкройку со стула и проверяем ее на симметричность. Чтобы выкройка не слиплась, покройте скотч кусками пленки. Складываем выкройку пополам и совмещаем все линии. На таком стуле ошибиться сложно, но все-таки проверим. При необходимости Поправьте линии. Вырезаем. Немного скругляя уголки. Отмечаем метки середины. Выкройка сидения готова мы шьем из плотной мебельной ткани, это велюр. Прикалываем выкройку и отмеряем 1,5 см запас на шов и обметку. В уголках спинки запас на шов не делаем, здесь будут пришиваться окантовка. Сиденье стула будем делать на поролоне. Если у вас машинка позволяет, то можно просто настрочить основную ткань на поролон с подкладкой и обметать. Мы же покажем вариант со съемным поролоном. Понадобится два куска подкладочной ткани. Они должны быть чуть шире основной детали. Один край подгибаем, складываем детали в нахлест. 5 сантиметров будет достаточно. Скалываем все детали вместе. Переворачиваем на лицо и скалываем дополнительно булавками. А вам советую сметать, так как верхняя ткань сильно перегоняется. Лишнюю подкладку можно обрезать. По лицевой стороне настрачиваем основную ткань на подкладку. Обметываем все, кроме уголков. Заготовка готова. Давайте примерим. Проверяем запасы на шов со всех сторон. Везде примерно по одному сантиметру. Отлично. Теперь определим высоту боковой детали. Мы будем вставлять в сиденье сантиметровый поролон, поэтому берем запас в 1 сантиметр на поролон, плюс 9 сантиметров высота боковинки, плюс 1 сантиметр запас на шов и 2 сантиметра на подгибку низа. Итого выходит 13 сантиметров. Определяем длину боковой детали. Длину не замеряем точно по выкройке. Всегда лучше лишний отрезать, чем нарастить. Оборачиваем стол сантиметровой линейкой, от ножки до ножки. У нас получается около 142 сантиметров. Замерим ткань по ширине. Получилось 143 сантиметра. Отлично, в самый раз. Отмерим полоску 13 см на всю ширину материала. Перед тем, как пришивать боковую деталь, нам необходимо обработать уголки. Лучше это делать косой бейкой из того же материала но наша ткань, как ни странно, по косой очень плохо тянется. Зато поперек тянется отлично. Поэтому мы будем кроить полоски поперек. Замеряем длину полосок. Возьмем с запасом 16 см и шириной 3,5 см. Обметываем полоски по длинному срезу с одной стороны. Приступаем к окантовке. Складываем детали лицом к лицу. Окантовка должна быть снизу. Строчим по сидению на ширину лапки. В уголке делаем рассечку ножницами и аккуратно разворачиваем деталь. Теперь свободный край окантовки заворачиваем наизнанку и делаем отстрочку по лицевой стороне. подхватывая снизу обметанный срез. Вот так должно получиться. Лишнее обрезаем. Повторяем со вторым уголком. Делаем примерку. Теперь заготавливаем боковую деталь, обметываем со всех сторон. Определяем начало пристрачивания боковой детали. ставим метки. Не обязательно, что вторая метка у нас сойдется. Лишнее потом обрежем. Пришиваем боковинку к сиденью. Важный момент. Пришивать надо по боковой детали. Так она немножко подтянется и не будет волниться по низу, а сиденье чуть припосадится. Запас шва берем сантиметр. не прикалываем боковинку, а держим ее свободно. Булавки могут создавать мелкие защипы, которые нам не нужны. Примерим, что у нас получилось. Посмотрите, как ровно лежит шов. Чтобы зафиксировать положение бокового шва, сделаем отстрочку. Так намного лучше. Пришло время замерить заднюю деталь. Замеряем ее по внутренним сторонам спинки. У нас ее длина получилась 26,5 см плюс запасы на шов. Деталь обметываем со всех сторон. Совмещая серединки, скалываем булавки лицом к лицу с сиденьем. Края подгибаем наизнанку. За кадром мы сострочили две детали. Выворачиваем. Посмотрите, как должно получиться. Края чистые, прикрыты подгибкой. Делаем отстрочку. Теперь можно пришить липучку и подогнуть низ. Определяем место пришивания липучек на боковой детали. Немного подтяните край, чтобы чехол плотнее сидел на стуле. Совмещаю верхние швы. Проводим линию мелком и скалываем. Повторяем с другой стороны. Подтягиваем низ, проводим линию, скалывать уже не обязательно. Проверяем отмеловку. У нас она получилась чуть под наклоном с двух сторон. Так и оставим. Липучку пришиваем, отступив от линии 3-5 мм. Лишнее срезаем и обметываем. Отмечаем линию низа и ставим булавку. Подгибаем низ и пришиваем липучки. Чехол готов. Примеряем. Осталось вставить подушку у нас сантиметровый поролон. Обводим выкройку и вырезаем по внутренней стороне обводки, чтобы поролон был чуть меньше. С уголков вырезаем по 1 сантиметру. вставляем поролон в чехол. Здесь надо потрудиться и хорошо расправить все стороны и углы. При необходимости можете чуть подрезать поролон. Последняя примерка. Чехол готов. У нас на сайте вы найдете еще один вариант пошива чехла на стул. Ссылка на мастер-класс в описании под видео.